Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Ni daurigas la kun meditadon sur la vorto ed Zamenhof o case de la Oka congresso 1900 dec en Cracovo. Zamenhof eh, tiam volis eh, saluti la esperantistaron dirante che tiam estis la lasta foio en quiu li ludis ufficialan rolon kiel gvidanton de la tuta movado. Cai rande de la fino mi legas ie pagio quartcent dec unu li diras bella in vorto in laumi. Cio estas la essenso de la esperantisma ideo, cae al cia estontezo al conducos iam la homaron, la intercomprenigiado sur neutrale homa, sen genta lingua fundamento, tion ni ciui sentas trebone, quancam ni ciui en tute egala formo cae grado. Ni donu do, hodiau, plenan regadon al tio silenta, sed solena cae profunda sento, cae ni ne profanu gin per teoriae clarigoi. Do, estas tre facile commenti, facte, la el tiron, char mi riscas doni teoria in clarigo in caido eh, la tuta al voco de Zamenhof estus vana, ciò ne? Sed, giuste per tio mi volas tiri, A, al tiri, vian attenton. Cec foie, estas grave, che regu silenta, solena, cae profunda sento. Do, estas essenzo en la esperantisma ideo. Cae ni ciu sentas cin, solene, profunde, cae silente. Do, eble ni devas calc foie resisti la tenton tro clarigi, nien pensoin. Por ne difecti la profundezon de tiu plena regado por usi la Zamenhofan esprimon iel arcaican. Kai mi pensas che tio valoras ne nur pri la esperanta ideo kaj afero sed generale kelkfoje aparte en occidento ni alte taxas la clarigon do jeti lumon sur eh, afero por che ne estu ombroi char ombroi cascias la detaloin sed ali flanque la ombroi sugestas la ombroi duon montras duon cachas se estas lumeto kai quel foie valoras la penon lasi ion netro claran por exerci la imago povon kai lasi la menson resti kai la silento paroli do ien mia propono por vi por cum mediti sur la valoro de la silento por ne profani ideon per teoria e clarigo corandanco gis morgau, cae ciel ciam ane mi devas diri ion anta ol saluti vin per la cotima formulo mi volas danki musaicon por eh, gastigi la aud version de la medito serio mi tre gioias che ilia presas kai en conducas la medito in en la ciutaga programoi ciutaga i programoi de la radi el sendo coran dancon alla sorgantoi de mosaico kai do yen antauen sen fine.